What's up friends? My name is Leon and you're watching the Guerrera TV. Ah, saan tayo? sa, sa Central Station kami. Pupunta so, ng Chong Line. Chong Line. Tapos, lilipat para sa Disneyland Resort. Uh, may sariling resort line ang Disneyland. Pink so, line. Ayun. Follow the sign lang. Ayan. Line na nilakad namin. Wala pa kami dun sa station papunta. <laughs> sa Tungching Station. Ayan o. Oh. Kung makikita mo, galing kami doon. Mahaba yan o. Oh. Tapos maglalakad pa ulit kami doon wala pa. Itong line kasi na to, ano yung papuntang airport na rin. So, medyo malayo. At maraming, maraming lines dito na yung transfer station na line. So, kaya yan. Lawak na naman dito. Saan na naman tayo pupunta? Ito, pa dito. Kita na? Malayo pa din. Malayo pa din. Yan yung taas bababa. Bababa na. Yan. Bababa na. Ayan. Ito na yung sasakay natin? Yes. Kaya na. Na, meron na. Stop pa. Stop pa. Disney. Destroy. Listener Search Live. Kaya nandito na kami sa Sunny Bay Station. Yun naman yung ano, Disney Resort Live. Di ba? Mickey Mouse yung window. Saya. Yung ah. mga ano Mickey Mouse na mga window back, Victorian. <laughs> Ayun o, pati yung mga handles niya, Mickey Mouse. We are here at the Disney Resort Station. Mamimit na namin si Mickey Mouse. <laughs> we are here at the Disneyland Happy Place for the Happy Hearts. We are entering. We got this from Klook. No, hindi, hindi Klook, KKD. Medyo mahal ng konti sa Klook. So, sa KKD kami nag-purchase. Ayan. And biggest? Cocktail. Okay. okay. Hello. Hello. It's good. It's okay. It's okay. Yes, sir. Halloween na pala. Keju si Ursula with the merchandise and si Mickey Mouse and Minnie Mouse Taklob yung castle. Hong Kong Disneyland is now officially open! Please enjoy celebrating Halloween time here at Hong Kong Disneyland. Oh lord, nire-renovate yung castle. 10.30 ang official time ng pag papapasok dito sa loob sa mga rides. Pero dun sa may bunga, pwede ka na pumasok. Saan tayo muna? Ah, start muna natin i-explore yung Adventureland. Adventureland muna. Ayan na. Adventureland. Tatatry muna namin itong Jungle River Cruise. 祝大家今日喺森林河流之旅玩得开心。 Ano makikita dito? 身边，你哋可能 Ah, 会 sa tayo ng 诚 boat, 实真 ikutin 嘅。 natin yan. Ito yung ano, bahay ni, ni Tarzan. Bahay ni Tarzan. Parang shoot ng Anaconda to. Si J-Lo makikita mo dyan namin yan. Saka si Anaconda. Ayan, sasakay na kami dyan sa bangka. all the way to the front, sit next to me. All the way to the front. Elephant, look, this is the mother elephant and her baby. The mother is teaching her baby how to use his trunk to play with water. Wow. Okay, there is another but look at here, this is the brother Ellie, but he's farming as you are. What's up? Doing so hot today. and look, this is the brother elephant and oh, be careful. Whoa, whoa, whoa, whoa. whoa. <laughs> okay, you're safe. Congratulations. And one more time, one, two, three, go. We are entering Torch Barry Land! <laughs> You Is that a on a dinosaur. Unless it's Rex. Joy! <laughs> Nilala mo na naman si Joy. Hindi, baka alam niya na. So okay to, parang ang daming mga exciting mga na mga rides dito sa Adventureland na Toy Story. Ayan no. Meron pa nakikita nyo? Yan. Ayun ah! Tapos, ito pang malaki na nasa likod namin. So, yung ride? Oo, oh, ah, pero... Huwag na maiyak si Chan. <laughs> Sakit sa Chan! Si Chan, ano ka sa Bawal yung camera dun eh. Oh, ganun pa sa beauty. <laughs> Oo, ganun pa rin nararamdaman nun. Ang sa Chan, ko. Ayan yun oh. Ay, nako, Diyos ko dahil. Sakay naman kami dito sa spot. Ayun. Papapark naman parachute. Iwan natin gamit natin. So, kumusta naman ang parachute experience? Wala lang, kalmado lang. Uh, parang nangingiliti lang. Ah, itong ride na to is parang nangingiliti lang sa iyong ano, ano pantog at talampakan. It <laughs> this Mystic Manor Ride. very chill chill lang. Mother Mountain. Yay! Hello! Oh no! Sa lunch time! Yay! Pakita mo. Kinana, kinain namin ito. Malalaki servings nila eh. Tao dito. Ayan, barbecue pork with rice combo. Isang buong leg siya, tapos uh, beef, ay, pork na, pork. Pork tapos, belly. Tapos may gulay. Tapos with drinks. Kung gusto mong i-upgrade sa Mickey's Sip Sip, it, you will add 40... 6, 35? Uh, 35 Hong Kong dollars. Pero ito, 129 Hong Kong dollars. Malaki yung serving niya. Saka with drinks na. Okay na kaysa ano, bawal kasi magdala ng pagkain dito eh kaysa lumabas ka pa dito ka lang kumain nagre-range ng 100 dollar 125 dollars to 200 dollars yung per meal na ganito nandito kami ngayon sa ano eh sa may dadaanan ng mga characters ng Disneyland Diyan sila dadaan. Sa nakaabang. Ang schedule niya 1 1.15 in the afternoon. Tapos mamayang gabi may closing naman before 8.30. ano? Ang ah. parade. Ang parade. Sa parade. Ang saya! Nakita namin si Maring Winnie. <laughs> si Maring Winnie at Todd. At yung masarap, ma ah, masarap sa pakiramdam yung ah. feeling Parang na sumayaw eh. <laughs> masaya siya, lakas makabata. Siguro mamaya hihintayin pa rin talaga natin yung <laughs> closing. yung closing kasi may fireworks. May fireworks mamaya 7.30. Kasi nag-enjoy kayo. Oh, nag-enjoy kami ngayon so hihintay namin mamaya hanggang 7.30. Sulitin namin maghapon. Bagay-iba naman ang Sulitin namin ang binayad namin 3,649. So dito kami sa Philharm Magic. Ah, Philhar Magic naman pala. Oh, so ngayon, Sunday, wala kahit Sunday, wala masyadong pila. Sashay. Entering fairy tale Paris! Dito kami ngayon sa kay Moana area. Magpe-perform si Moana dito. number one. Nandito kami ngayon sa loob ng theater sa Mickey's Wondrous Group. Ayan ah, na. Makikita mo. Okay. kabayan. So ayan na, ah, kung medyo, kung medyo nagtitipid kayo, May tubig dito. may nare refillan pala ng tubig dito. Huwag yung tatapon yung laganan nyo ng tubig. Dito lang siya sa may top B ng Pavilion Gift. Sabi siya ng CR. Sa gilid ng Ironman. Mahal kasi ang tubig dito eh. Always bring your lalagyanan ng tubig at mag-refill dito. Medyo tago siya. Kasi syempre, para bibili ka nga naman ng mga tubig doon na 28 Hong Kong dollars, diba? Kung makikita nyo, walang kapila-pila. Pero dati daw umaabot ang isang oras, dalawang oras sa pila bago ka makasakay. Ngayon, ngayon halos walang pila. Wow, ayaw na! <laughs> Dito sa Hong Kong Disneyland may iba-ibang oras ng show. So, kung gusto nyo manood ng Moana, may schedule doon 3.15, gano'n. Tapos kumuha kayo ng mga uh, pamphlets, nakalagay doon yung mga iba't ibang uh, oras ng uh, shows ng mga stage play, mga Disney shows, first two day yun. Ganon para kunyari dito, kunyari 4 o'clock, bago mag 4, nakapila na kayo. Mag-ready na kayo kasi minsan po yan may pila pa din. Saka ah, mas maganda pag nasa unahan nila So hindi pala talaga ano roller coaster. ano lang siya. Parang 3D. Ayan 3D lang din. Kaya pala binigyan kami ng salamin. Akala ko halong 3D at ano. Halong 3D tapos totoong roller coaster. Parang yung kanina dun, di ba? Eh, ayan. Dito naman kami sa Ant-Man Definitely the weak spot. 需要大家帮手。呢热力中枪准备向前走。 Finds all the spots. Aim for the weak. Mangbabaril pala kami. Sino babarilin natin? Babaril pala kami dito, hindi ko alam. When it comes to get away from it all, to relax. You don't have any reason to feel Nandito kami ngayon sa loob ng ano, souvenir shop sa loob ng Hong Kong Disneyland sa Main Street. Yung malaking gift shop dito or yung uh, um, yung souvenir shop. Kaso malulula ka rin sa presyo. Malaki din. <laughs> isang keychain 85 Hong Kong dollars at isang panali na buhok ng Mickey Mouse 75 oh my god Oh, $168. Ito mga divisoria items. Ito, tinamatong Disney Princess. 105 Hong Kong dollars. Diba? Ang mahal. Kung may budget kayo, oh. Bili na kayo dahil alam niyo naman, minsan iba din yung quality pero saka ano kung may pera ka naman bakit hindi ka bumili di ba wala mang wawala eh para sa'yo naman yan pero para sa amin na medyo tight ang budget pero so sa ibang bagay na lang namin ibibili di bibili ka niyan sa magkano? 108 108 ha? uy pero maganda Mickey Mouse, Mickey Mouse Kitchen. Gusto ko to. $98. Tapos dito kami sa may main street sa Hong Kong Disneyland. So, Ayan, naghihintay kami kasi may closing show. 7.30 yung closing show. dyan yan sa harap ko. Diyan sila mag-show. Ayan. Dito, oh, dyan sa'yo So, excited ka na siya? Sakto lang. Oh. Sakto lang. <laughs> Ayan, eh, palabas na, labasan na yan, pero hindi, yung iba kasi hindi alam na may 7.30 closing show. So, dito yon Kaya nakatambay kami ngayon dito. natin ang Disneyland! So, yun na yung aming day to dito sa Hong Kong, ang Disneyland. Ah, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. na hit much love. Peace out.